हेलो फ्रेंड्स आज के वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही स्पेशल शॉल्टेड पने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ तो फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को ऐसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप मेरे सारे वीडियोस देख पाएँ तो चलिए फ्रेंड्स इसे बनाना हम शुरू करेंगे ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है इसे बनाने के लिए आप कच्चे आम ले लें जितना क्वांटिटी में आप बनाना चाहते हैं ये चार आम ले लिया है ऐसा आम लें जिसमें ज़्यादा क्वांटिटी में पल्प निकले और जैसे कि कलमी आम ज़्यादा खट्टा नहीं होता है नहीं तो आपको जो भी आम मिल जाए वो आम ले लें इसे एक बाउल में डाल दिया है और इसे इतना पानी ऐड कर दिया है ताकि अच्छे से डिप हो जाए और इसे पाँच से छः मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पे ढककर पकाएंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए इसे पकाना बहुत ज़रूरी है लगभग पाँच मिनट बाद इसे चेक करके देखा ये पकी या नहीं ये अच्छे से बॉयल हो रहे हैं स्पून की हेल्प से ऐसा पुश किया ये दब नहीं रहे हैं तो इसे थोड़ा सा और पकाना होगा इसे ढककर लगभग दो से तीन minute medium to high flame पे पकाया थोड़ी देर बाद इसे फिर चेक करते हैं इसने पूरा पानी एब्जॉर्ब कर लिया है हाथ की हेल्प से ऐसे पुश किया ये ये दबने लगे हैं तो ये हमारे आम अच्छे से पककर रेडी हो चुके हैं अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं ये जब ठंडे हो जाए तब इसे हम निकाल लें किसी भी प्लेट में निकाल लें ये बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं खाने में ठंडा करने के बाद इनका छिलका पूरा निकाल कर अलग कर दें और इसमें जो भी पल्प निकलेगा इसे हाथ की हेल्प से अच्छे से निकाल लेंगे सभी आम के छिलके पूरे निकाल लेते हैं ये अच्छे से बॉइल्ड हो गए हैं इसलिए छिलका आसानी से निकल जा रहा है छिलके में एक भी पल्प नहीं आ रहा है फ्रेंड्स आप इसे झटपट बनाकर खा सकते हैं ये समर सीज़न में वैसे तो आम हर जगह मिलते हैं तो आप इसे कभी भी बनाकर खाएं बहुत ही स्वादिष्ट लगता है सभी आम के छिलके निकालने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करते जाएं और इसे पाम की हेल्प से ऐसा प्रेस करते हुए फिंगर्स से इसका पूरा पल्प निकाल लें सभी आम का पल्प निकाल लें फ्रेंड्स पना खाने में तो स्वादिष्ट लगता ही है लेकिन समर सीज़न में ये हमें लू लगने से बचाता है आप डेली पर्पस में आप समर सीज़न में इसका यूज़ कर सकते हैं आप आवश्यकता अनुसार थोड़ा थोड़ा इसमें पानी ऐड कर लें आवश्यकता अनुसार यदि ये थोड़ा सा खट्टा है तो आप ज़्यादा अमाउंट में थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कर लें कलमी आम का यदि आप पना बनाएंगे तो वो ज़्यादा खट्टा नहीं रहता है लेकिन ये आपको कलमी आम नहीं मिल रहा है तो आप कोई भी कच्चे आम से आप बना सकते हैं पना इसमें हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर डाल दिया है और ये हाफ टी स्पून भुना हुआ जीरा पाउडर उसे ऐड कर दें और नमक इसमें स्वादानुसार ऐड कर दें आप और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं फ्रेंड्स जो भी मैं किचन प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर किया है एक बार उसमें जाकर ज़रूर देखें यदि आप हरी मिर्च खाना पसंद करते हैं तो हरी मिर्च बारीक काट कर इसमें ऐड कर दें और हरी धनिया प्याज को भी इसमें बारीक काट कर ऐड कर दें यदि आप खाते हैं तो इस तरीके से आप बना बनाकर आप ज़रूर ट्राई करें और आप अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करें ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है फ्रेंड्स आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें आप और मेरे सारे वीडियोस देखने के लिए फ्रेंड्स आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें इंडियन रेसिपीज़ विद सीमा को ताकि आप मेरे सारे वीडियोस देख पाएँ okay friends take care bye bye